газдын басымынын физикалык табиятын карайлы горизонталдуу цилиндр идишин алабыз анын поршени эркин кыймылга келет манометр жана термометр идиштеги басым жана температураны аныктоо үчүн керектелет экранда цилиндрдеги молекуланын кыймылдаганын көрүп турасыз дагы молекула алып келели молекуланын саны көбөйгөн соң алардын бири биринен жана дубалга кагылышуусу дагы көбөйөт бул учурда басым дагы көбөйө баштайт газдын басымы бул баардык молекулалардын кагылышуусундагы жалпы натыйжа басым чоңдугу эмнеден көз каранды экенин карайлы молекулаларды чоң молекулаларга алмаштыралы бул учурда басым өсөт демек басым молекуланын массасына дагы көз каранды газдын көлөмүн кичирейтели анда дуал менен дагы кагылышуу көп болот басым өсөт демек көлөмдүн азаюусу менен молекулалардын концентрациясы дагы азайды демек басым көбөйүп баштады температураны көбөйтсөк ирээтсиз молекулалардын ылдамдыгы өсөт бул дагы басымдын көбөйүшүнө алып келет жыйынтык чыгаралы басым молекуланын массасынан алардын ылдамдыгынан жана концентрациясынан көз каранды